Kembali di belakang kita sudah siap. Berikan satu sambutan yang luar biasa buat Dibuter BN Kabupaten Lumajang dari Dinas PUTR Kabupaten Lumajang. hitam pandangmu pesona pancarkan dari jiwamu aku gerak tubuhmu merekam indah bibirmu mengusir gejolak hasrat musik ya. Kita nikmati ya. Di sini aku berdiri menatap luas nikmati maji aku terbalap lalu Oke, tepuk tangan untuk adik-adik ya. Nah. kengerian ini Semua kebencian ini Semua kebusukan ini Semua kebohongan ini Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight it, I